właśnie. To jest nudne strasznie. Grenade znaczy, out! Nie, bo inaczej nie robić. Throwing flashbang. Spamy grenade. Dobry też. O, Ender. Teraz jest. Sorry, przeskanowałem właśnie. <laughs>